Bueno, <laughs> hola, hoy está la catástrofe. Aquí estoy justo, la Torre Eiffel justo detrás mío. Está llenísimo de gente. Voy a tratar de hacer un video para ustedes eh, del videoclip de Gonzalo Fi On Travel. Lo van a ver muy pronto en la cadena en YouTube, o sea, aprovechenlo al máximo. La canción se llama Vuelo. Temprano control y me perdí pleut pas. see you